さあ続いてはこの前夜祭の大ステージの1番目に出演いたしましたポーレンが登場いたしますもしかして途中からいらっしゃった方はまだポーレンの踊り見てない方もいらっしゃるかもしれませんしさっきと今回ではまた違った見方ができるかもしれませんご紹介いたしましょう今年で11年目を迎えるポーレンは ポラスグループの注文住宅で住まいを建築したお客様と営業マン設計者等で構成されている連です本場徳島ドンキ連の本格的なドンキ町を伝承し背筋を伸ばし腰を落とし大地を刻むような足運びの男踊りスローテンポを基調とし優しく女性らしく優雅に舞う女踊り 全く相異なった踊りで魅了する踊りをお見せしたいと思いますそれでは踊っていただきますォーレンです <laughs>